हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या खास है आज आपको बताऊंगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ खास जरूर लेके आता हूं तो इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि आज के इस वीडियो में खास क्या होने वाला है तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले क्या करता हूं यहां पर मैं कलर चेंज कर दूंगा इसका ताकि थोड़ा सा ये फॉर्मेटेड लगे डेटा हमें अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें इसको सेलेक्ट करना है ये सेलेक्ट किया ना ये रेंज अब ध्यान दीजिएगा इसमें केवल और केवल नंबर्स हैं यानी सब्जेक्ट 1 के नंबर्स आपको दिख रहे हैं समझ में आई बात अब आपको कहां जाना है फॉर्मेट टैब पे जाना है और यहां से आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही आते हैं आपको यहां पर दिखेगा फॉर्मूल फॉर्मेट रूल्स तो यहां पे आ जाइएगा और यहां पर आने के बाद यहां पे देखिए ये दिया हुआ है लेस देन लेस देन दिया हुआ है ठीक है और यहां दिया हुआ लेस देन इक्वल टू तो यहां less than equal to select करना है और यहां आपको वैल्यू देना है लेस देन और इक्वल टू 50 50 दे दिया हमने अब 50 देते हैं यहां पे ग्रीन कलर आने लगा तो यहां पर जाकर के आपको ये कलर चेंज करना है ये सब खतरा वाले हैं सब सब फेल है सब तो ये यहां पे ये रेड कलर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा ठीक है ना अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ से टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं और ये क्लियरली आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इस इसमें इस रेंज में आएगा उन सबका कलर यही हो जाएगा इसी कलर का हो जाएगा समझ में आ रही है बात तो ये कुछ इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं अगर आपको कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को सर्कल करना है या फिर इस तरह का करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में आ गए